السلام علیکم اضب اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہری باتیں دو چار پوائنٹ بولی جا رہی ہیں جب کبھی تم کو اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کے ساتھ جات کر لیا کرو نمبر ٹو پاک ہے پروردگار جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے نمبر تھری اللہ کتنا کریم و مہبان ہے تمہاری عبادت اور تقوی کو تمہارے چہرے سے ظاہر کرتا ہے مگر تمہارے گناہ دوسروں سے چھپا لیتا ہے نمبر فور میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے میں دوزک کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ یہ میرا رب عبادت کے لائق ہے سامعین نے حیرات کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا अल्लाह ने के बाद आपका भी हो मेरा भी